嗱架打咧，首先咧系一定会喺我哋头顶上面高过我哋嘅人嘅头。咁出拳嗰阵时咧，一定要喺我哋嘅正前方。咁首先啦，我哋开始，首先上步，系啦，係喺架打系啦，高个头啦，出拳。咁完成咗之后咧，下一个招式我哋首先将手咧收腰先，好啦，再上步，做翻一个合适嘅弓马。 系啦，提起再出拳，眼睛亦都系要向前方望嘅。嗱，接住落嚟咧，我哋教一个架打，架打就系个手咧喺个保护动作，一定要高喎，因为我保护头部嘛，你唔能够低过头部噶嘛，要高过头部。咁同埋我出拳嗰时咧，都系向正前方就可以，就唔需要咁样将个身咧整到咁拘紧，自然向正前方。同埋我哋个手食上嗰时咧，系有一个咧少少一个弧形咁上，就唔系咁样上，系一个弧形嘅反臂咁上。 咁我出拳嗰时咧，都系配合我蹬腿嗰时咧出拳，令到成个力量咧系集中放出去。咁我睇翻出嚟，我哋咧两个，我哋左边右边啦。首先，我做翻前举啦，好，一个正下打啦，收拳上晚时咧，手臂咧两大多少回形，再出拳，咁咧就完成一两个咧左右架打嘅姿势噶啦。咁啊，大家准备做翻一个盘腿扭马顶踭先。 系啦，好好上步，左边架打，系收拳，再另一边架打，出拳。嗱，做呢啲动作咧，要留意就话个手臂都系打劈话，一定要大要圆，将手臂拉直佢。咁同时咧，我转身时嘅动作咧，要先保持好平稳先，转完身啦，先慢慢做动作。如果唔系咧，就会有啲甩扭啊、摇晃嘅动作出现。好啊，首先转身先。 好啦，先做一个单劈掌，好啦，转马劈掌，系啦，好，开步向前挑掌，同一时间都系先屈手臂，再做一个单劈掌，转马劈掌，好啦，开弓步，系啦，咁啊完成咗呢个咧动作啦。嗱，我完成咗左右架打之后咧，我呢个劈山掌都系左边右边咧系。 動作完全一樣，只不過係左右手唔同啫。咁呢，劈山掌都係我留意，我轉嘅時，我有一個咧少少嘅盤腿，盤腿咧都係首先將個腳咧放低打橫，跟住咧少少順嘅姿勢就好自然嘅。因為我呢度咧有個手咧係將我嘅身體自然帶動。咁記住每個手臂落嚟咧都係垂直，唔需要咁攬埋身啊，或者遮住面啊，做一個咁嘅動作啊，兩條直線少少。咁啊，大家去睇住啦。首先咧。 我哋完成咗呢个架打之后咧，转身咧先系弓步，好啦，劈掌转吓，跟住向前咧系一个咧挑掌，屈手臂再劈，后手做个重创后落，好啦，完成呢动作之后咧开一个弓步蹬腿，慢慢将手咧向前挑起一个挑掌嘅动作，记住转掌嗰时咧个身体咧同个手互相配合。 个脚一转嘅时咧，身体咧，同住个手嘅姿势咧，一齐去转动。咁啊，手翻做翻架打先，系转身，单劈掌，好，盘腿劈掌，系上马，跳掌，系啦，再嚟个手臂先，再向前一劈掌，再盘腿。 系呢个手掌咧，咁係伸直，咁样成啱，系啦，咁样系直臂嘅。呢个、手咧有少少保护自己嘅面孔咁样。好啦，呢度咧唔需要咁冲前，唔需要咁冲前。好再行前一步，系将个手咧就向上。咁啊，今日咧就同大家讲下练功夫嘅小常识。有啲朋友问啲李师傅。 我练功夫，我需要一个咩呼吸嘅方法咧？系咪需要一个腹式呼吸啊，或者单田呼吸咧？咁啊，我建议大家初学练功夫嘅朋友咧，唔好咁着意一个呼吸方法，只要用一个自然呼吸。当你练完拳之后，你觉得自己系顺畅嘅，咁其实经足够唔好太过喺呢个呼吸方面方面咧，系落太多嘅功夫。今日踢波喺度，知唔知啊？咁我练功夫嗰时咧，就喺我屋边咧嗰度啦。